Also ich muss schon sagen, der Emil, das ist halt eine Respektsperson. Ja klar, du, wenn der Emil auf einen Wahlzettel stangert, also ich, ich würden wollen. Ja, aber leider ist es halt nicht möglich. Ja, aber wieso nicht? Nur weil er Stofffilcher ist? Na, der kann bei uns nicht kandidieren, weil er die südpolische Staatsbürgerschaft hat. Du Haufer, mhm. weißt du, was mich interessiert und weil es in letzter Zeit auch so oft gefragt wird, sag einmal, warum bist denn du gar so respektlos gegenüber unserem Bundeskanzler? Respekt muss man sich verdienen, meinen auch. Und der Kurze macht sich da aber nicht die geringste Mühe. Naja, braucht er auch nicht, der ist ja der Bundeskanzler. Ja, der nicht nur vor dem eigenen Amt, sondern auch noch dazu vom eigenen Volk keinerlei Respekt zeigt muss er auch nicht, schließlich ist er schon aufgrund des Amtes eine Respektsperson. Was ist denn das für eine monarchistische Argumentation, falls das noch nicht warst? Wir leben in einer Demokratie. Und richtig, der Kanzler ist ein Beamter in einer der höchsten Positionen des Landes. Trotzdem kann die Person selbst einfach nur eine absolute Katastrophe sein. Das hast du ja bei kleinen Beamten auch. Ein paar davon könnte man einfach zum Mund schießen. Ja, aber wenn du in so kurzer Zeit eine so großartige Karriere hin hinlegst? Ich bin echt froh, dass wir so einen jungen und dynamischen Kanzler haben. Und alle, die da andauernd unken, sind ja nur neidisch, weil er so jung, so schön und so erfolgreich ist. Entschuldige, aber unser aller Bundesbasti hat bis auf ÖVP nicht wirklich was gelernt. Und ohne seinen Beraterstab wäre er wahrscheinlich nur Versicherungsvertreter geworden. Oh, und warum sollte der Herr Kurz vor einem Würstel wie dir Respekt haben sollen? Ha? Bitte wie? Naja, Du schimpfst nur die ganze Zeit herum, hast aber selbst keine konstruktiven Vorschläge, wie man es besser machen kann. Du zeigst ja noch nicht einmal politische Alternativen auf. Wen würdest denn sonst gern als Kanzler haben wollen? Ha, wer wäre denn deiner Ansicht noch besser geeignet, dieses wunderschöne Land zu führen? Es gibt als Kanzler für Österreich keine bessere Wahl als Sebastian Kurz. Mit ihm geht im Land endlich mal was voran. Die Alternative wäre der totale Stillstand. Das hatten wir schon die letzten Jahrzehnte und das kann ja keiner mehr wollen. Jay, Dir ist schon klar, dass der Shorty still und heimlich eine Autokratie errichten und den Sozialstaat am besten auf Null zurückfahren möchte. Oh ja, na, und du weißt es so genau, ne? Der Mr. Allwissen, der die Weisheit nicht nur löffelweise, sondern gleich schubkarrenweise mit der Muttermilch mit aufgesogen hat. Sag einmal, geht's noch? Bist noch ganz frisch? Alter, was soll denn da gar so schlecht dran sein, wenn wir einen starken Führer im Land haben, der mit eiserner Disziplin seinen Weg für unser Land zum Wohle von uns allen geht? He? International müssen wir halt schauen, dass wir als kleines Land mithalten können. Und da, da zahlen halt nur die Leistungsträger. Ne? Also die, die wirklich eine für die Wirtschaft relevante Leistung erbringen. Unser Kanzler sorgt dafür, dass wir eine starke Wirtschaft haben, die im globalen Wettbewerb bestehen kann. Wie heißt so schön, geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut. Also ich würde ja eher sagen, geht's der Wirtschaft gut, geht's den Reichen gut. Ah, oh, du betreibst jetzt sogar schon Reichenbashing? Sag mal, du weißt aber schon, wie viel die für unser Land leisten und was die alles beitragen. Sogar rein karitative Spenden landen häppchenweise auf dem ÖVP-Konto. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Vor Deppen wie uns braucht der Basti Fantastik keinen Respekt haben, weil von uns kriegt er eh nichts. Richtig, er braucht nur alle paar Jahre unser Kreuzerl am Wohlzettel. Und dazu reichen allemal ein paar markige Ausländersager. Damit ist die Sache dann gegessen und keiner beschäftigt sich mehr mit Steuersenkung, Sozialstaatabbau und Privatisierung. Also mit den Bereichen, die wirklich ins persönliche Leben eingreifen. Ja, jetzt hast du es. Also macht er bitte keinen Kopf, ob der Kurz dir gegenüber Respekt hat oder nicht. Glaub mir, das ist dem vollkommen wurscht. Dich, mich, uns alle braucht der gar nicht. Toi, toi, toi! Das hat mein Respekt.